肩麻案例。之前我的脖子不舒服，会痛，肩膀会麻。我去看医生，照了磁振造影，医生说是四五六滑位骨刺撞到那个神经。那给我了吃了一个月的那个药，好像没有改善。他又建议我再吃一个月，如果没有改善，安排下个月考虑来开刀。你肩膀麻哪里？这这里的位置。 啊，这里会不会麻？上面这，里，这里也会。好，等于从这里麻到这里，对不对？然后脖子在哪里酸？啊，酸。啊，这里酸哈。那这样多久了？五个月。五个月哈。好，我有做做那个复健、热敷，还有电疗，还有拉脖子。啊，还有没有效？拔罐。拔罐，嘿。起先有效，最后没有。他脖子这里酸，他的开关在哪里？枕骨下缘跟脖子这里一定可以找得到。 哦，所以这个只要找，马上就可以解决他这里的问题。好，那他如果这里痛，我也认为是在这里脖子，也是可以管到这里。这里确定麻嘛？哈，这里麻是肩部原始点引起的，所以我等于我把枕骨下揉到这里，然后再把肩部原始点揉完，这里的麻还有脖子的酸痛就可以解决。 那有没有效？他说五个月了，我们做完马上就可以见分享。这个我揉整骨给你们看哈。那这里呢？这里呢？也会哈。那等于整骨下沿整条都在痛。那我颈椎看看这里痛不痛？但是我不是揉他的颈椎，是揉旁边，因为他肩膀还会麻，所以应该是跟颈椎有关。好，那他这里我已经解决，我现在要解决他的肩麻。那这个就揉肩部延时点就好。 这里痛不痛？会哈啊，这一点痛不痛？这一点不会。好，那就只有这一点痛，对不对？哦，这一点很痛，有两点啊，都在下沿这里。要不要很久？不用，这两点超过十八秒。如果一每一个点九秒啊，所以我已经揉好了，现在帮他舒缓一下。你测试看看，脖子还有肩部，哎。比刚才上来好很多。